我犹豫的看着你，看着我爱的你，你的冷漠我不。 你却想要逃避，好像我只犯了错，你不要这么做，我要你靠近我，抱着我。 一样好。 烦恼，我轻轻的走近你，你却想要逃避，好像。 的看着你，看着我爱。